Ik ga erin, uit. Ja. Ik ga erin, uit. Ik ga erin, uit. Ik ga erin, uit. Ik ga erin, uit. Ik ga erin, eruit. Ik ga erin, eruit. We rennen naar binnen. de ei. Ik ga de ei.